一月二十八日，周深在微博正式发布长文，确认加盟《创造营两千零二十一》节目。消息一经传出，立马引发了大量网友的讨论。不得不说，自从参加完《我们的歌》开始，周深简直就像是开了挂一般。短短两年，人气和地位均实现多连跳。不仅 o s t 歌曲和各类晚会邀约不断，光是顶级综艺就连续加盟了好几个。 这上升速度简直令人咋舌，而这一次加盟《创造营两千零二十一》更是开启了周深在全新领域的探索。众所周知，《创造营》系列一直是内娱极具标志性的 idol 类选秀节目，虽然和《青春有你》的几次 PK 都处于下风，但是放眼国内依然属于顶级平台。而周深作为一个纯 vocal 系的歌手，能够有机会进入这种节目。 不论是后续发展还是打破次元壁圈粉，都有很大帮助。就目前的形势来看，百利而无一害。不难想象，以周深的性格和实力，会有多讨喜。事实上，早在很久之前，外界就已经有了周深加盟《创造营两千零二十一》的消息，甚至连路透图都曝光了出来。所以这一次，虽然是正式官宣。 但对于很多粉丝而言，应该都只是走个过场罢了。相关消息早就已经不是秘密。值得一提的是，在官方曝光《创造营2021》的选手名单里，我们还发现了一位很有话题性的歌手——《中国新歌声》第一季冠军蒋敦豪。其实，严格意义上来说，《中国新歌声》就是《中国好声音》，两者没有任何区别。 仅仅是因为版权问题临时修改了名字，所以抛开花里胡哨的叫法，对蒋敦豪最准确的称呼应该是《中国好声音》两千零一十六冠军。而众所周知，早期周深也曾参加过《中国好声音》的比赛，但是因为不受导师重视，仅仅通过了盲选阶段，就在首轮内战出局。如今《中国好声音》的落榜生成了导师。 而冠军却成了参赛选手，双方地位的转变让人忍不住感到唏嘘，这可真是三十年河东三十年河西。不过据悉，蒋敦豪和周深的关系非常好，两人不仅联系频繁，而且此前周深在录制《新手驾到》时还邀请过蒋敦豪同框。从更各方面的互动来看，这两位优质歌手明星非常要好的朋友。 所以这一次在创造营两千零二十一碰面应该不至于太尴尬，至少周深和蒋敦豪两位当事人放平心态，彼此之间就不至于陷入微妙氛围中。如果真要说尴尬，也应该是华语乐坛和灿星放着两颗好苗子不栽培，硬生生埋没了这么多年，这才是真正需要反思的地方。 但即便如此，还是希望大家能够把握言语尺寸。像提鞋或者一带一这种容易引发误会的词，还是尽量不要使用了。尊重每一位努力唱歌的音乐人，不管周深还是蒋敦豪都是好样的。这么多年过去，他们还在坚持和努力，哪怕蒋敦豪成绩不那么理想，也值得所有听众尊重。 最后，希望能够在《创造营两千零二十一》里看到周深和蒋敦豪更多的精彩表现，让我们拭目以待吧。你对周深有什么期待呢？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。